sebab nak bagian politik kan, politik dan politik ini itu pula politik sos sosial budaya jadi Rasulullah telah ada mana ini dua pemimpin yang ulung yang sanggup menguasai segalanya bedanya mana ini mandum karena beda kan Rasulullah langsung Rasulullah Artinya bimbingan dari manusia Korea lagi kosong nyolong ijazah ekonomi ilmu ekonomi dengan kenyataan berhasil gurunya praktek tetapi drone minta pengen bertambah jurusan yang kemudian bermenetap baik lelak dengan orang lelak orang yang berkata lelak aku berkuri dengan lebih daya naik bagun maka berkuri susah dikalan untuk pun dalam negeri yang belum waktu dan tinggal yang berkuri ini minat kepada waktu Rusara kan orang puasa lah, Nabi bahu muda mandu pun aja kan megah muda yang ya. pakai kaidah man sabata sabata barang siapa tetap pasti tunggu anu kaya kita demi pek pina maka harus pilih lahan pada pula pek bangkanan imam kata kalian kamu memang gede pina gede jadi nak berdaulat orang kena beri gaduh buat kena yang pina-pina pakai eh, ada pegang hati mau. Di tengah-tengah zaman ayah buku Khalid tapi digelar dengan aman punya. Kau jin dengannya si kau kunyit ulalam kunyit. Itu dia yang hendak jadi patokan kan intern tapi kan nama saya masa intern kurang keuntungan dia keuntungan mana dalam hitungnya baru dua putaran berubah harga barang hanya mesam maka ite amat menjadi yang kemudian nah, waras satu lambian waras satu lambian dan ulama Abu lah Aziznya Mahe Kunyek Dari Ahmad Kunyek jadi Mahe Kunyek Dan tahu model itu Urum pula jadi Idanya kebanyakan Saat Mahe Baru tekan Tidak pula Tak sisihkan Karena dapat Nari Bidin Itu pula Jadi Campannya Murah Biu Bagai Pula Tak bukti ke anak-anak muda. Jadi, rugo atau kan, pulang bangkai tanah itu akan lebih di modal laba wati harga. Yang kaedah lainnya, sebab-sebab nabatan, Sesi Adi saya mengurus dan saya berharapkan kebatan-kebatan. Berkelihatan sih, tetap pada waktu tempat yang gaduh mina yang tak terminat tapi nak mina gaduh me pantai yang gaduh boleh berlain yang padu baru. kena hubungannya punya tiji-tiji pantai yang gaduh itu pun ada yang kata mina karena me kebak kena seperti itu jadi mina air ada garuh air kita-kita kadang buat mina yang tak berat atau aduh-aduh kita yang di tangan lah mungkin di tempat lain lagi yang sih kalau ijazah cara makan, cara mencapai, cara kuit harus mengetah dan selalu selalu berdua ada orang kawin ini saya malam dua orang berdua nanti saya malam saya ke pula malam minang lain anak-anak minang lain berdua anak tuan kahwin Eh, tak kerja anak tak tersuri Wah malam dia malam dia pening anak tak baca pening tak baca tu